दोस्तों स्वागत है आपका हमारे देश के सबसे बड़े सिंगिंग शो इंडियन आइडल में तो बुलाते हैं हम सबसे पहले अपने पहले कंटेस्टेंट को आई आई यहाँ पर हमारे पहले कंटेस्टेंट की ओवरसीज लग रहे हैं देखिए कितना पॉपुलर हो गया है हमारे एक शो तो व्हाट्स योर नेम मैन हमारा नाम लॉ मोरिया है यहाँ पर वेस्ट इंडीज के लोग भी बहुत पूरी बोलने लग गए हैं तो हम वेस्ट इंडीज के नहीं है यूपी से समझे कि नहीं इंडिया वाले यूपी से oh oh my Ganpati India वाले यूपी से है ये तो नर्वस तो नहीं है ना थोड़ा भी नहीं थोड़ा भी नहीं थोड़ा भी नहीं है yes that's my boy yes चलिए जाइए जाइए जाइए नमस्ते सर नमस्ते सर सर आप वही ना जो बाहर थे एंकरिंग में पांक वो मेरा भाई है पांक छोटा भाई हाँ? यार मैं ढूंढने को जमाने में सब फान निकला मैं ढूंढने को जमाने निकला ही क्यों घर से मतलब इतने सुर तुमने मिस किए हैं अब वो सुर की जगह पर अब जैसे अपने सुर लगाया आपने जैसे आ, आ, आ, आ आ, आ, आ, आ अगर आप इसकी जगह पे है ना थोड़ा ये सुर लगाते ना जैसे ये लगाते ना थोड़ा दिल को अच्छा फील होता है तो चलिए हम थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं तो आप मुंबई आ रहे हैं वाह काफी कुछ आपके साथ चलिए मुंबई में चलिए तो चलिए बुलाते हैं अब हमारे अगले कंटेस्टेंट को भैया आइए आइए भाई कुछ सुनाइए यार कुछ शुरू छेड़िए हमारे लिए बिल्कुल आपके लिए तो जान हाजिर है क्या छेड़ा है आपने पैदाइशी लुच्चे लग रहे हो आप यार तो क्या जाइए जाइए जाइए अंदर नमस्कार शुरू करो तेरी हम ना रहे तो गम तो नहीं गम यार थोड़ा दर्द लाओ यार तो मजा नहीं ट्राई करता हूँ महफिल में तेरी हम ना रहे तो अरे यार वो दर्द नहीं आ रहा यार दर्द अदन भाई दर्द Oops. मैं फिल्म तेरी हम ना रहे तो और रुको मैं आता मैं मैं मैं फिल्म तेरी हम न रहे यार मजा क्यों नहीं आ रहा कहाँ है दर्द दुआओं में Excellent. Brilliant. Brilliant. Yay, yay, yay. 日時は、うんう